Bueno, esan behar dugu lehenik eta behin gaur eh, Bilduk aukera izan duela sarekin biltzeko eta Euskal Presoen eh, inguruko hausnarketa bat egiteko. Kezka berdina daukagu, gertatzen diren hainbat eta hainbat gauzekin. Sare eh, Euskal Herritarrez osaturiko antolakunde bada, Euskal Presoen eskubideen defentsan aritzen dena, eta beraz horretaz mintzatu izan gara. Zentu horretan, EH Bildu gaur eh, esateko daukana da, argi eta garbi, etorkizunari begira planteamendu estrategiko bati begira eta epeluzerako begira herri honek egin behar dula bere osnarketa propio bat gai honen inguruan, eta guk oso argi daukago Euskal Herria presori gabeko lurralde izan behar dela, eta beraz preso guztiak kaleratuak izan behar direla. Eta bigarrenik esan nahi dugu argi eta garbi bi gauza. Bata, badirela gauza batzuk prepolitikoak direnak, ez daudenak eztabaida politikoan, guk ulertu dezakegu eztabaida politikoa izan daitekela preso guztiak nolateratzea kalera ero arbesteratuak bueltatzea, baina badira gauza batzuk prepolitikoak direnak. Eta dispersioaren kasua eta preso larrien egoera prepolitikoa da. Aspe aspektu humanitarioetatik irakurri behar da eta aztertu behar da eta urgentziz eman bartzaio horri irtenbide bat. Gu oso alorazopaik horre egiten dugu, horko gaurko bilerak, Egia da, e, iraiaren ziren salatzen du dinamika orkestu genuenean, ba, bai argi utze genuela, nahi genituela, aut, e, autagai ezberdinekin bildu, autagaiei eta alderdi politikoi gure proposamenak eta gure kezkake azaldu, eta hori da gaurkoan egin duguna, gure aldetik, ba, bueno, oso valorazio baikorra, eta, ba, bueno, azkartzen du, bai, e, bai, e, bildutik e, izan dugun begirunea, eta, ba, bueno, ba, aurrera begira, lan horretan jarraituko dugula, eta, eta bueno, jarraituko dugula.